Від бійців 8-го полку сил спеціальних операцій ми хочемо подякувати всім читачам та прихильникам спільноти «Інформнапал» за придбання даного авто. Разом до перемоги і пекельної кари окупантам напалмом.